はないですねあとがジャムとかには使いますねフィータージュはもううちのシェフパティシエがいつも作ってますやっぱりヤダルニャに関してですけどヤダルニャはのコンセプトは全て自分らで自家製で作ってでいつもフレッシュなものだから極力 そういう缶詰とか出来合いのものは使わないようにしようっていうのが一番初めのコンセプトだったんで、はい、どういったレストランを作ろうかっていう時に、まあ、もちろんポーツナにないようなレストランその僕のそのスキルとあとポーランドの 食材を使ってどういうふうな料理ができるかでなおかつそういう出来合いのものは絶対使わないようにしてまあフレッシュなものをどうやってクリエイトしていくかっていうことですね。まあ、もちろんあのキッチンに関してですけどそのガスの配置でどうのこうのっていうのはもちろん自分が今までやってきた 働いてきた場所のアイデアをちょっとこう使わせてもらってでもほぼ自分たちで作ったです作りましたねはいもうほんと行き当たりばったりなんでいつもなんか一般とアイデアが来たらあよしこれ作ろうとかあ今日この食材が入った感じはこれ使おうかとかだから突発的にそのアイデアを そのまま料理に出すって感じですだからみんな結構あの結構困ってると思いますよシェフがそうやっていきなりパンって言われて周りの人間は何したらいいか分かんないっていうかとりあえず今ヤダニアでやってるのは主にランチは毎日メニューが違うんですねでその中でやっぱ1週間分のメニューを書いて で使う食材だけとりあえず書いといてでどういうふうにするかっていうのはもうその調理をしてる時にあじゃあこうしようこうしようみたいなんでで盛り付けも本当にレストランオープン12時からオープンする10分前ぐらいに出来上がるって感じですいつもはやっぱり使う人間も多い多くなるしでどういうふうにオーガナイズするかっていうのも全く違うしで自分もやっぱり これだけ大きいレストランで自分が頭でやるっていうのが初めてだったので、うん、やっぱりち一番違うっていうのはやっぱりそのオーガナイズの仕方ですねどういうふうに料理をどこまで、えー、ミザンプラスをしといてでいかに早く出すかランチタイムは特に。あでも お客さんによってはキッチンまで来て「あ美味しかったよ」って言ってくれる人もいるし、はいまあ、スペシャルメニューお願いとかって言われた時はもちろんそういったように作りますけどやっぱお客様は皆さんお客様なんで子供はまだいませんえあの子供のために作るんですけどすいません えー、子供のために作る料理は、まあ、食べやすいチキンとかもそういう感じですかねあんまり凝ったものを出すのもちょっとあれなんでうんまあでもほぼここにいますね <laughs> 毎日大体いつも8時ぐらいですかね まあ、月曜日火曜日はちょちょっと早く終われるんでまあ友達遊びに行ったりとか何かしらいつも奥さんが電話してきてでどこそこにいるから誰々といるからじゃあ,、まあ行きたくなくても行かなきゃいけないみたいなまあ疲れててもまあ別に友達と会ったらすごい楽しいんでそれがないとちょっと結構ストレスが溜まってあれかもしれないですけどね